assalomu alaykum va rahmatulloh azizlar sog' salomatmisiz hammaga salom bizdagi navbatdagi ish kuni ishimiz davom etyapti inshaalloh shaharda qordan tozalash ishlarini boshladik kechki smenda yo'llarimiz ko'rishingiz mumkin hamma yoq qor qor haliyam yog'yapti kecha undan avvalgi kunlari qor bo'ron bo'ldi shamol bilan kelib bo'ron bo'ldi juda yam katta o'shanga hamma joy to'lgan qorga qorlardan tozalayapmiz endi mumkin savdo markazlari shaharni markazi yugramol degan markaz bu yerda hamma e, savdo tarmoqlari mavjud kiyim kechak oziq ovqat elektronika tovarlar hamma narsa bor dam olish joylari yo'llarimiz qorga to'lyapti yana mana yana qor yog'yapti yo'llarimiz ko'rishingiz mumkin hamma yoq qor qor bilan burkangan bu shahar o'zi shunaqa eng sovuq joylar bo'lib bu yerda uch oy emas deyarli olti oy qish bo'ladi sentyabr oktyabr oylarida boshlanib to o'sha may aprel oylarigacha davom etadi qor yog'ishi yozda ham lekin issiq bo'ladi yozda ham juda u darajada qattiq issiq bo'lmasa ham o'zbekistondagi lekin bu yerda ham shunaqa issiqlar bo'ladi chidab bo'lmaydigan darajada issiq bo'ladi zararli zarar kundalar juda ko'p bo'ladi zarar kunandalar bu men anchadan beri kadrda paydo bo'lmayotgandi mana operatorimizni sharofati bilan kadrda paydo bo'lishni boshladik har doim o'zim videoga olganligim sababli kadrlarda kamroq paydo bo'lardi bu rossiyaning tumenskiy oblast tyumen oblasti xantimansiyskiy avtonomniy okrug nijnevartos degan shahri biz turgan shahardan shimoliy muz okeanigacha ming kilometr plyus minus atrofida masofa qoladi shuning uchun ham bu yerlar juda sovuq bu yerda asosiy boyligi o'rmon va neft asosan neft juda ko'plab e, birodarlarimiz o'zbekistondagilar va boshqa davlatliklar kelib ishlab ketishadi chunki bu yerlarda oyliklar ancha yuqori yaxshi daromad qilib yaxshi pul topsa bo'ladi savdoda ham har qanday sohada ishlab ham ko'p daromad qilsa bo'ladi savdoda bo'lsa biz o'ng tarafga перестройка qilib olishimiz kerak chunki biz yaqinlashib bo'ldik hozir shahar markaziga yetib keldik qoq markazidan biri shaharni sentralniy рынок markaziy bozorga kelyapmiz hozir shu yerda hozir bizni firmamiz qor tozalash qorini olib chiqib ketish ishlarini shug'ullanishyapti hozir ko'ramiz bizga qor qoldimikan yo'qmikan qaytyapti bo'sh qaytishyapti qaytamiz shekilli mayli bir aylanib ketar ekanmiz ha o'zi boradigan joyimiz bor kiramiz mana u naushnik topguncha zo'r bo'ldi ho'p sportivniy ko'chaga borishimiz kerak hozir sportivniy ko'chani kartadan ko'ramiz, sportivniy ko'chaga demak mana do'stlar city Center'ning orqa tarafi stabilizatsiya bo'lyapti videoda четкий hmm. четкий Madagascar no olağanüstü. Kertekere? Var. da kar. Koca da kar diye. Yaşımızı tükettik bugün yaşlarımızda olduğumuz hani korok yeterli. ketyapmiz uyga xudo xohlasa ozgina ishlab oldikda <laughs> ko'p emas ozgina ishlab qo'ydik Xo'p. shunaqa gaplar mana yana qor boshladi shu bir haftani ichida yana o'sha qor tozalagan joyimizga yana qor to'planadi mana samosvalda qurib ketyapti ko'rsat xuddi ana shunaqa qilib tosh edikda biz ham shunaqa gaplar o'n oltimi o'n birmi жигули bunaqa bitta bunaqa moshinalarni kamdan kam uchratasanda olyapsan спортивный qilib qo'yibdi qarab nol uzoqroq kadrda qilsang ham bo'laveradi nol beshdan ha ko'proq объем широкий boshladi mana qancha yoqsa kerak drift qiladimikan qiladi qiladim o'zi oldi kishi patniy qilaveradi yo'q baland balansirni o'zi shunday qilgan boshlanib jinda turbit qilyaptida bo'lmasa Natomiast odczytałem to dla Ja się ma na was stabilizacja? Normal. Olá, amigo. bekra tomon ham mana shunaqa ekan o'shani qilib olgan o'sha keladi bu o'zi tashlamasligi uchunmi driftga driftga mo'ljallagan tomondan o'layotib ketdi orqasini ham qilib olar edi Thank you. the guns here in the gift stashes. Yetki geldi. Yetkiyle yapmaz. Hadi yetkiyle. Hadi. gazel bo'lmaganda biz drift ko'rsatardik ko'rsatardik yo driftga ham juda quvvat yetmaydi qirqirab qolyapti black है लेकिन